незаконным и отменить решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Купчина 21 апреля 2017 года номер 12 о формировании избирательной комиссии муниципального образования Купчина. В удовлетворении встречного административного иска муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Купчина отказать. Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционного жалобы через Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Подписал судья. Полное мотивированное решение будет изготовлено в течение пяти дней. Э, в мотивированном решении будет указана дата изготовления в окончательном виде. С этой даты в течение месяца может быть подана апелляционная жалоба. По номерам телефонов, которые вы нам укажете, известим о дате изготовления мотивированного решения и возможности получения его копии документ, удостоверяющий полномочия личности, не забывайте. Судебное заседание закрыто. Суд вас будет